мен тансам жаштан танам ырдан танбайм ыры жок өмүрүмө канааттанбайм Құдайға миң мертебе калп айтсам да ырыма бір мертебе калп айта албайм жүзік көл қырғыз көлі шарпылдаған көктін башқа башка баған. замандар кербенчидей чубап өтүп чарчаса саясында салкындаган айлық сапар кетсең дағы ағылып жүз көрішер ырыстуу күн табылып жыл айланбай қайра келем қайрылып ысып көлді жан боорумдай сағынып тоқточы өмір тоқточы өмір тоқтай тұр көзің чұңқыр өңің қансыз сары сұр тіл албайсың жоғала бер кете бер сенден күчтүү сенден өжөр бұл жүр 15 беш жолы улам кайра туулуп он беш жолы жашар басам карап тур ал кезде мен ойлондум үйдө жалғыз. ойлордон ойго батып түпсіз сансыз аттиң ай бир чоң келем соксом е дейм бір четін мүлді қырғыз көтер алғыз. шо таба Чын достықтың ең қымбаты ер үшін керек жерде ақ қызматы жөнөй бер дағы соның жерге алып барат ал дағы мен берген ат қырғыз аты асман жерге түшсе жарылып қиян жүрсе жердің үсті тарылып ал қияндан өте әрілем қиналбай бір көз қараш қуатыңды жамынып алтын да бар асыл да бар Не небір түркін сонындар бар дүйнөдө ошончолук кымбаттардын ичинен атасы үчүн бөбөккө тең жок эле дооруй басып тосуп чыгып жолумдан бурай кармап майыштырып оңумдан жаш өмірді жаңы бөбөк Таш бұр өлім, тартып кетті. Қолымдан. мен су ішпей таңдай қатып тұрғанда мен нан жебей алдан тайып тұрғанда музыкадай маға таттуу суусун жоқ берчи мага берчи мага жарым ғашық музыка мен өзімді үй сыртынан тыңшасам гүрс гүрс еткен оор жөтел үн шығады бүткін екен қайран өмір қайран жан деп ұрып көңілім шонда бір сынат Көл шарпылдап толқындарын таратсын толқындары мен қарай баратсын жүр көрөл, қырғыздың бір ақыны ұқтап жатады ұқтап жатады деп айтсын көбейлабай қапаланбай көп қой ысық көлдің толқын шашқан бойына